大家好，欢迎又来到马太牧场真言分享栏。我是马太牧场的主人崔显耀牧师。今天我们讲第二讲：聪明反被聪明误。 我直言直语，讲做人道理。聪明反被聪明误，真言第一章第七节所引用的经文是跟上一回的分享是一样的。那正如我所说的，我不是按章的来去进行。 当然，我是按章来去读、去思想，但是在当中呢有亮光，啊，我就会停下来。所以，我这回呢，也是用同样的箴言的第七节、第一章的第七节，因为耶和华是知识的开端，愚妄人藐视智慧和训诲。那知识是什么呢？ 那一般来说呢，知识就是这个社会实践出来的这个学问当中呢，就包括很广。你可以说是一个人的这个学术的教育的，他的生活的，他技术上的，这还包括的一些的经验。 好像是做人之道里的一些经验，也是包括在里面，所以可以说呢，这个是非常的广啊，各式各类，你把它累计起来了，整理起来了，足够的这些资料跟数据，那你都可以做成一种的学问啊，成为一种的专长。所以所谓的学海无涯。 就是无禁止的，你一直可以学，可以学，呃，各行各业的都是可以学的，心性起来的也可以把它累计学了有经验，然后呢，也可以把它当成是一种学问的，就好像我们现在所接触的这些的网络的、科技的，呃。 呃，各方面的软件啊啊，这些过去的这些我们的先辈们都没有机会。但是，当你慢慢把它实践在我们的生活里面的时候，这一切它都成为什么学问？然后呢，就有技术在里面，都有它的道理在里面，都有它的要求条件在里面，这些都变成了这些所谓的。 知识的，所以你到了一个地步啊，呃，各行各业很多吗？大家都基本上都有了哦。不过呢，如果你累积到呃足够的这个的呃知识，然后又在当中钻研的更深的时候，那你可能就变成达人喽。所以饮食有饮食的达人喽，啊啊，大脚车有大脚车的达人喽。 啊，做呃这个驾车有驾车的达人呢，啊，所以你到了一个地步，你你就是那一行很厉害的， <laughs> 都被称为达人哦，也可以叫为专家。假如在学术上的啊，你可以说是呃博士啊，你是学者啊，各方面都可以套上去的。那这一切都可以说，一切的一切都是知识。 只要你人活着的所接触到的东西，其实都可以是在一个知识的范围里面，所以知识呢是非常的广阔。而我们都知道有一句这样的这个经典哦，知识就是力量，那这个也是事实了哦。所以我们都知道，我们哎呀，呃呃，孩子们要读书读书，然后呃去学校拿学位。 啊，能够读多高就多高啊，这个就是知识嘛。然后没有的话呢，就是你在各行各业里面，你出来后你还要进修。可能在学校没有读，但是你出来后，你也就是要去在你的专业里面去读读读，累积起来。因为这些知识你累积起来的话，它就变成什么？就变成给你个人的增值啊。 啊，value added 啊，这是市场上现在常常所说的，就是你去受训，你去上课，你去学习啊，你的你就会增值，因为你比别人多了一些的知识，所以这些都变成是你多的知识，你就多了一些的能力啊，人家可能就会在当中呢给你更大的一些的权利啊，提升你，给你机会啊，给你去发挥等等等等。 当然，这弧形中也当然就是呃，你做了你就升职啦、加薪啦，啊，各方面你就会借中而来的。所以对啊，我想对大家也不会陌生啦，哦，大家都知道这个的重要性，所以大家也是在你的。 各行各业里面，你有你各方面的知识，你也在当中，你有你各方面的这个呃进修跟学习哦。那我想呃，大家都没有问题在知识这方面的啊。但是呢，我们在圣经刚才所读的说，敬畏耶和华是知识的开端。只要你能活着，你所接触的都可以成为知识嘛。所以这个知识呢，它。 你接触好过后，这个知识能够怎么样的去被发挥，做对的事，做好的事，做荣耀上帝的事，做造福人群的事，哦，这个知识你拿到了，但是他要怎么样去作为一个继续你开的这个门，你继续要用这个知识，你要去做些什么？你可以。 造就别人吗？你可以使人得帮助吗？你可以对社会有意义吗？啊，所以你是敬畏耶和华就是知识的开端，就说明每一个人你都可能有不同的知识，但是你这个知识是否能够发挥真正的有意义呢？相反，如果你的知识没有去发挥，变成对人有意义的话，圣经说什么呢？ 那就是没有智慧的人，啊，那你就变成在圣经来说就是称为愚昧的人。你有知识，但是因为你没有智慧，你藐视智慧，所以你的知识用在错误的地方，用在不对的地方。所以圣经说这样的人呢是有知识，但是没智慧，就等于是。 愚昧者，谭崇荣牧师，我想大家都呃不会陌生啦、啊，他曾经是在他的神学讲座叫做《心灵价值的探索》，那它里面就有这样的一个呃，就是讲到知识还有这个智慧这两者的关系。当然，我我我的重点不会去把知识啦，还有这个智慧。 我好像他这样，我讲的非常的这个呃呃学术哦深入啊去表达。我重点是让你看到他两者的一个关系，而我要强调的就是不要做愚昧人，要做智慧的人。因为我们每个人都有知识，但是你有知识的话，你怎么样去发挥这个知识？要成为一个智慧人才是最重要的。而在当中呢，他就讲了这样的事，他说。 知识就好像建筑物啊，我们大家都看到了，建筑物是非常的具体啊，呃，很好看的，很大的，所以大家都会看得到的啊。那他说智慧呢，就好像是在建筑物里面下面的地基，所以这个我们也不难啊，可以想象得到，因为我们都有物质住，所以物质。 啊，就是一个建筑物了，这个就好像知识。那我们的下面就是地基了，所以物质很好看，但是假如你的地基不稳的话，随时都可能有倒塌的这个可能。所以地基就非常的重要。所以知识跟智慧来说呢，智慧就显得非常的重要了。否则你是很好看，但是呢。 随时都会倒塌的。然后他又说呢，知识就好像一个有钱的人啊，他很有钱，然后他有汽车，所以就带着他的这个呃汽车，就带着他的这个金钱啊，到处啊去旅行啊啊走来走去，走来走去，但是就是一直走，一直走，因为他没方向，他不懂得要怎么样做选择，他不懂得怎么样做决定，所以他没有方向。 这样继续继续走，所以变成他有钱吗？哦，有钱，他就是很有知识的人，所以啊，知识就比喻是有钱嘛，所以很有钱啊，又有汽车，但是到处走没有方向，所以就好像你有知识哇，累积很多很多的知识，但是你的那个人生里面，你没智慧的话，你没有做对的事，你没有做选择对的，所以智慧就显得非常的。 重要了，所以在当中呢，可以这样去想，就是说那个人呢，啊，有钱，然后他又有这个，呃，这个汽车，所以赚赚赚赚赚到了一个地步是什么？他就到了一个地步是赚来赚去，赚到汽车没汽油了，啊，没汽油了，到了一个地步还亏损了，因为他没有方向。 他不懂什么时候要休息，不懂什么时候要维修，不懂什么时候要打油， <laughs> 对不对？所以同样的，所以假如你只是有知识的人，那你没有智慧，你就很麻烦的。因为为什么？因为刚才我就讲到那个经典和的名言说什么？知识就是力量，这对很多人来说哦，这个是。 普遍性的人啊，都都知道啊，而所以很多人就拼命读书读书，累计累计累计，因为他认为我拿了这个呃知识，拿了学位啊，我懂得很多东西的话，我就增值哇，我就有力量了。哎，这个实实在在也没有错啊，也没有错，他真的是很多人就是有了知识就有力量，这个确实也是没有错的，但是。 我们作为一个基督徒，现在我们要讲的就是说，今天我、你、大家，其实基督徒都有知识啊，各方面就是你的专才的知识、你的教育知识、然后你的经验的知识、你做人知识、你属灵的知识啊，你你各方面的这些知识啊，你拥有后，所以你拥有后，你怎么样善用你这个知识？ 如果你的知识是没有上帝给你的智慧，你没有用上帝呃敬畏上帝的心好好的用的话，你就可以偏差走错的路，走不对的路，得罪上帝的路，啊，破坏人的路。所以你每一天报纸打开的时候，你看这些好多好多的这些案件，其实呢，哦，其实当然啦，啊，打人也有啦，偷窃也有啊啊这些事情。 但是这些打人、偷窃的事，当然呃，都都是不好啦，哦呃，不道德又伤害别人，都是不好。但是很多时候这些东西哦，它所伤害的呃范围啊啊，都比较有限。当然不好了哈，都是不好，都不鼓励，也不应该，也不应该，也不应该的。但是你会发觉到那些。 爆炸性的那些危害性的那个破坏性的是什么？其实都是很多啊， <laughs> 很多呃，有知识、有权利、有有有能力坐在高位的人，这些这些有知识的人讲一讲话哦，哇，下面很多人遭殃的。这些人做错一个决定的话，哦，哇，这个破坏性就很糟糕了。 哦，所以可以看得到，就是哎呀，这些所谓的知识就是力量哦，真的是很有力量，所以都都是哦，但是它的力量是什么？都是什么？都是做破坏性的。所以今天圣经跟我们讲这个，哇，真的是很了不起哦，因为呃，真的是哈， <laughs> 从那时候看到现在，就好像知道我们这个时代是呃知识爆炸的时代。 啊，随时你都可以有很多很多的知识，而你今天在知识领领领域里面哦，哇，你看很多人呢，哦，就是搞这一环哦，哇，也也发财赚很多钱是，哦，就是给人家知识知识，哇，就有力量升职啊，升职，然后加薪啊，位置大啊，呃，权力大等等。但是今天作为基督徒的我们，不论你。 哦，是在各行各业，你个人人生经验，你的年岁所吸收的许许多多的这些的知识的话，圣经说什么？你要有敬畏耶和华的心，用上帝给你的智慧做对的选择，做对的决定，因为做人生做人的道理，其实呢。 不是这边就是这边，当然有人做中央走中中庸之路了，哦，没有明确表表态了。但是很多时候，我们的人生其实就是怎么做选择，你要选择这条路还是哪条路，你要做怎么样的决定，而你的选择、你的决定就什么，就决定了你的人生走向哪里，是好的结果，不好的结果。 是对人善意的，还是对人不好的？是破坏的，还是造就的呢？啊，弟兄姐妹们，哦，我们不要让我们的所谓的知识哈，所谓的聪明哈，反被聪明误。我们要真的啊，做真智慧的人，你就需要敬畏耶和华，然后从耶和华上帝的当中去寻求上帝对你人生的这个指引。 然后，上帝给你的旨意，在你的人生做决定、选择的时候，应该怎么样选？不要做愚昧人。我们一起祷告，天父上帝，我们谢谢主，你有这样的一个宝贵的这个提醒，告诉着我们，我们不要做愚昧人，我们要做智慧的人。我们需要来到你的面前，敬畏你。 我们就能够做智慧的人，那我们的人生就走到康庄的大道，做对的事，做对的人，陶足你所喜悦。我们祈求主帮助，我们如此祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。 你的参与，我的动力，啊，弟兄姐妹们，如果你熟悉的话，熟悉我的马太牧场，你知道，呃，我 <laughs> 我这个样的一个年龄，我也是从零开始，什么都不会去摸索，各种的这个软件，呃呃，录音啦，器材啦，各方各方面哦，其实都是摸索摸索的，哦，所以嗯，呃，都都花一些时间哦。哈。 呃，特别是这个都是一脚踢一个人在做的，所以呃，真的是需要你们的这个呃鼓励、支持和帮助啊！当然，呃呃，我第一个首播过后就有人啊呃告诉我啊一些的意见哦，我非常非常的感谢哦，非常的感谢。嗯，我现在所使用的也算是一个新的这个呃软件。 所以你看得到过去在呃灵修的时候看到的那个框框哦，只是十二分之一的小样子。现在这个新的一个软件哦，就是我过去一直想想想想想，到底怎么样才能做得到的，这回终于找到了。所以呃，真这的，这很高兴了哈，但是很高兴却又花时间要去去了解怎么样做，去摸索了哈。所以希望大家。 啊，能够给我吹牧师，啊，这个呃动力，啊啊，怎么样给动力呢？那那当然就是希望你喜欢的话，啊，你就是在 YouTube 啊给点个赞，然后呃订阅关注就是有那个小铃铛，哦，我的铃铛就是一个像啊，呃，就是我的照片，啊，或者还有一个是瀑布，啊，点一点啊，你你就可以呃呃呃 subscribe。 啊，铃铛的话，呃，哎呀，我也没有注意到哦，可能我要找找去怎么样做哦。不过有很多东西要学了哈，所以我慢慢的去改进进步。然后呢，也希望你去转发了，转发给其他的人，希望他们也能够有所的得做。然后你也可以呃给我呃精神上呃支持啦，哦，然后带导啊，让这个马太牧场继续有不同的这个呃。 层面来去侍奉神啦，记得啊是周一三五，我大概是早上就 YouTube 十点发出，那我大概也是在十一点，我就会在 WhatsApp 里面通知大家。再见，耶稣爱你，与你同在。